мадемуазель моя. Как вы поживаете? Я давно по вам соскуч... по... Я по вам соскучился, блядь. Я по тебе тоже скучал, спасибо. Ванакедавра! Oh shit, here we go again. Приветствую всех на канале Тивиксус. Меня зовут Тивиксус, и сегодня я буду обозревать аддон Magic Wand Rewrite. Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. Мне это очень важно. Ну а перед тем, как обозревать этот аддон, я сначала приму свой истинный облик. Что ж, отлично. Теперь приступим к обзору мода. Приятного просмотра. Итак, в первую очередь хочу сообщить, что этот аддон добавляет волшебную палочку из Гарри Поттера с несколькими сотнями заклинаний. Вам даже не нужно брать ее в руки, она при вашем спавне всегда находится у вас, даже если у вас э, в настройках администрации отключено выдавать оружие игрокам. Ну ладно, вот у вас есть эта палочка. Что с ней делать? Совать ее в... Э, нет, я знаю более практический способ применения. Нажимаете на правую кнопку мыши, и у вас высвечивается древо заклинаний. Итак, что мы здесь видим? А что здесь туева хуча долбанных заклинаний. Здесь реально их до хрена. От защиты до атаки, от исцеления до разрушения. Здесь каждая э, ну, почти каждое заклинание друг с другом соединено. Вообще с первого раза, поэтому древу сложно ориентироваться. Однако я уже играю достаточно долго, чтобы знать, где какое заклинание находится. Если вам вдруг понравилось одно заклинание и вам сложно его э, находить, то тогда можно просто добавить его в избранное, зайти в список заклинаний в более упрощенный, ну и вам, естественно, будет легче его найти. Правда, Правда, это в том случае, если вы умеете ориентироваться по названиям. Мне, если честно, легче ориентироваться по карточкам, поэтому я все-таки предпочитаю древо. Еще одна замечательная строчка – это скины. У палочки есть э, скинов 7. И вот это вот ванд, это самый стандартный скин. Solder Iron – это, э, это какая-то сварка, или я не понимаю, что это еще такое. Итак, перейдем к моему любимому скину. Это вилочка. Ей самое то чистить туалеты. Правда, у этого скина есть э, маленький недостаток. Эффекты заклинаний с этой вилочкой не работают, поэтому лучше брать другой скин. Ну и вот еще один скин. Это темная волшебная палочка. Да, кстати, при использовании заклинаний у вас тратится мана или что-то вроде этого. Но даже если она у вас станет красной, то вы все равно сможете использовать заклинания. Либо эффект от них будет не очень хороший, либо какое-нибудь мощное заклинание использовать будет уже нельзя. Что ж, ладно. Давайте посмотрим, какие еще вкладки тут имеются. Вкладка «Забинтить заклинание» и вкладка «Настройки». Здесь можно много чего настроить, сделать э, некоторые вещи более удобными. Также тут что-то есть для сетевого режима, что-то еще. В общем, если это кому-то надо, то можете спокойно настраивать. Мне, если честно, это совсем не нужно. Ну что ж, более-менее с модом мы разобрались. Давайте теперь рассмотрим сами заклинания. Сразу скажу, что мы будем рассматривать э, не все заклинания, а только некоторые. Потому что, ну, их тут реально много. Итак, э, первое заклинание, которое мы будем рассматривать, это Welding Charm. Это заклинание, оно как бы сваривает два объекта друг с другом. Э, в принципе, то же самое, что и обычная сварка, но я считаю, что это довольно-таки неплохая функция. И следующее заклинание это Starting Spell. Это заклинание довольно-таки веселое. Это заклинание нужно применить на двух э, предметах, и они э, поменяются друг с другом местами, как вот этот туалет и... <laughs> В общем, веселое заклинание. А, следующее заклинание Перциликум. Это заклинание мы могли наблюдать в четвертой части Гарри Поттера. А, те, кто смотрел, э, знают, что это заклинание используется для того, чтобы подать сигнал э, тем, кто вас э, не видит. А вот это заклинание тоже похоже, но оно уже чисто для праздников, так как оно вызывает фейерверк. В принципе, заклинание довольно-таки красивое. Есть еще три веселых заклинания для троллинга, если вы играете не один, если вы играете с кем-то, если у вашего друга установлен этот аддон, вы можете над ним подшутить. Допустим, выбрав заклинание Муфалу, если вы примените это на вашем друге, то у него вместо экрана будет шум. Есть также похожие заклинания, как э, Windows 10. <laughs> Это вообще великолепное заклинание. Использовав его на своем друге, у вашего друга <laughs> будет переустанавливаться Windows. И синий экран. Ну, думаю, вы уже поняли, что он будет делать. В общем, веселое заклинание для троллинга рекомендую. Следующее заклинание импедимента. Если вы используете это заклинание на игроке, то он просто застынет и все. А если вы используете его на NPC, то враждебные NPC не смогут вас ударить очень полезное заклинание Rechargio. Это заклинание полностью восстанавливает э, все плюшки, которые вы уже использовали. Допустим, если вы проходите Half-Life 2 э, на э, Гаррисмоде, то это заклинание поможет вам полностью восполнять э, медицинскую плюшку и плюшку для брони. Очень жестокое заклинание Сектум Себра. Использовав это заклинание, ваш противник останется в живых, но у него постепенно будут э, убавляться хп, и в конце концов он сдохнет. Непростительное заклинание, которое является каноничным, это заклинание Круцио. Использовав его, вы снесете вашему оппоненту много хп, и он будет лежать и стонать от боли. Мое любимое заклинание. Еще одно полезное заклинание из Гарри Поттера – Экспилярмус. Ну, мног... многие знают, что э, оно делает. Оно забирает оружие у вашего оппонента. А, а также есть заклинание Def. Оно тоже забирает у оппонента оружие и при этом сносит ему хп. Представьте, что вас окружили коробки-гопники и требуют с вас семок. Но семки вы отдавать не хотите. Используйте заклинание Фларус, и семки будут вашими, а гопники-коробки будут повержены. Вингардиум Левиоса. Это заклинание поможет э, передвигать вам небольшие предметы туда-сюда ну и все такое. Есть более хорошее заклинание, Левикопрус. Используя это заклинание, вы сможете управлять чьим-то телом и мотать его туда-сюда. Вроде оно работает даже на игроках. Что за... Заклинание Descendo. Это заклинание нужно для того, чтобы впечатывать пропы или NPC в землю. Правда, для этого нужно, чтобы они стояли на месте. Как мне кажется, абсолютно бесполезное заклинание. Хотя... Нет, мы не фанфурики. Если вы настолько маленький, что даже в Гаррисмоде не умеете плавать, то специально для вас есть Асцендио. Это заклинание поднимает вас э, над водой какое-то время. Таким образом можно доплыть до берега, если вы не умеете использовать пробел. Если вы хотите сходить в гости к мясному, тогда специально для вас есть заклинание Люмус. Оно поможет вам осветить себя, хотя, по-моему, фонарик будет куда эффективнее. Есть также более полезные заклинания, чем Люмус, вот вы можете их сейчас э, наблюдать. Некоторые из них э, Освещают комнату целиком, некоторые частично освещают, э, некоторые вообще ставят лампы на какое-то время. В общем, довольно-таки полезное заклинание, если вы играете на темной карте. И да, снова я так и не нашел. Заклинание Time Zoom. Это заклинание поможет вам на какое-то время остановить э, время, <laughs> ну и эпично убить своего оппонента. Ну и перейдем к заклинаниям для быстрого перемещения. Одним из таких заклинаний является Obscuratio. Оно переместит вас в любую заданную точку. Если вы падаете и э, используете это заклинание, то урона от падения вы сможете избежать. И еще одно заклинание для перемещения, это одно из моих любимых заклинаний, Апаритиум. Те, кто смотрел Гарри Поттера, знают это заклинание, его использовали обычно злодеи. Также оно визуально оставляет эффект дыма за спиной, поэтому оно реально крутое. Дримбум. Мощнейшее взрывное заклинание. Предпоследнее заклинание для этого обзора – это заклинание Пропостиум. Оно совмещается вместе с аддоном на пианино, ну и, соответственно, использовать его нужно на пианино, и начинает играть э, главная музыка из фильма «Гарри Поттер». Великолепное заклинание. И последнее заклинание для этого обзора. Это самое мощнейшее заклинание которое относится в список непростительных заклинаний, но в Гарри Поттере его, естественно, нет. Это заклинание Армагеддон. Оно уничтожает все живое на сервере, взрывает всю карту и покрывает все э, дребезгами. Кстати, если у вас слабый компьютер, не рекомендую его использовать вообще. Ну, в общем, долго говорить не буду, смотрите сами. Армагеддон! такой пиздец. Садись, садись, садись, садись, садись, садись. офигенно отрепетировали, конечно.